Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Меня зовут Артур, и в данном видео я хочу поговорить об экономической онлайн-игре под названием Dragon X. А именно хотелось бы обсудить следующий вопрос. Почему я в данный проект проинвестировал практически 80 тысяч рублей? Там 79 с копейками – Расскажу по пунктам, почему выбрал, на что смотрел, чем руководствовался. То есть расскажу вам, и, собственно говоря, вы с этого сможете сделать какие-то выводы. И если у вас будут вопросы, можете смело обращаться, писать э, в комментариях к видео. Итак, э, значит, чем я руководствовался? Это первое, я посмотрел, кто здесь администратор. Какие проекты у него были до этого, как он отрабатывал, какие были результаты, сколько мне удавалось зарабатывать, сколько моя команда зарабатывала и вообще какой у него подход, какие у него планы. В целом скажу, что данный администратор, кто не знает вообще, кто первый раз попал, кто ничего не слышал, регулярно э, на постоянной основе запускает новые экономические игры. Я участвовал, наверное, где-то в пяти проектах от данного админа. Это там были изначально драконы, птички, там какие-то персонажи. Сейчас вкратце покажу, в каких играх я участвовал. И везде я зарабатывал. Не было никаких скамов, не было китков, не было платежных баллов. То есть он отрабатывал, там запускались новые сезоны. Короче, я доволен данным администратором, удавалось хорошо зарабатывать. Давайте покажу. Первая игра, вот, э, одна из последних, это Tropic Birds. А здесь я изначально проинвестировал 20 тысяч рублей, потом еще докинул 12 и уже заработал я вот 160 тысяч и на вывод у меня еще есть 7700. Э, 700. А, смотрите, реферальный доход 78 тысяч. Если это все вычесть, я окупил свои вложения и свыше заработал там около 60 тысяч рублей. Что есть таки очень неплохо, то есть заработал а, в два раза больше, чем вложил это чистыми, то есть плюс 200% чистых. Это очень хороший результат. Следующий проект это у нас MoneyBirds, это у нас птички. Сюда я инвестировал 36 тысяч рублей. Реферальный доход составляет 23 тысячи, а вывел я 91 тысячу. Хочу заметить, что данная игрушка не была супер раскручена, как вот у нас Драконы, Тропик Birds. Это был такой средненький проект, и здесь я заработал 31 тысячу чистыми, отбил свой депозит и еще сверху там практически 100%. Также у нас есть экономическая игра «Бумажки остров». Сюда я вложил уже 63 тысячи рублей. А сейчас этот проект работает 20 примерно с чем-то дней. Я уже вывел 81 тысячу. Люди в его проекты очень хорошо идут. Смотрите, реферальный доход этому свидетельствует. 59 а тысяч рублей я заработал на рефералке. Естественно, я своими партнерами делюсь реферальным вознаграждением, если кто-то не знает, 50% я выплачиваю вам, при том, ну, когда вы напишите мне в контакт, э, нужно название проекта, сумму пополнения, кошелек, куда перевести, я вам выплачиваю рифбэк, кто не знает. Вот, в его проекты э, люди очень активно идут, потому что они зарабатывают. То есть, если бы никто не вкладывал, никто не зарабатывал, они бы не вкладывали в его новые проекты. Также по всем проектам от данного админа у меня есть страховка вкладов. По поводу драконов, на данный момент 15 тысяч. Я напишу администратору о повышении, потому что мои люди уже проинвестировали там около полмиллиона рублей. Соответственно, страховка 15 тысяч это небольшая сумма, надо будет повышать. Но в чем огромный плюс, что здесь не нужно страховка в 100, 200, 300 тысяч. Здесь админ э, работает до конца, берет себе определенный процент, работает на репутацию и выплачивает деньги. То есть а как было у нас в предыдущем сезоне, по-моему, «Бумажки остров», я выплатил 100% страховки. То есть все ребята, кто были в моей команде, основная масса где-то процентов 90 заработали, а процентов 10 потеряли, но снова-таки они обратились ко мне за страховкой, и я им покрыл 100%. Вот такие вот результаты, вот именно поэтому я выбрал данный проект и проинвестировал 80 тысяч. Давайте перейдем в личный кабинет. Вот здесь вот находится регистрация мы нажимаем и попадаем в личный кабинет. Здесь сделано все очень хорошо, качественно, мне нравится. Смотрите, на вывод есть у нас 940 рублей. Давайте сразу же я, значит, вернуться так на страничку ранее. Давненько, походу, не заходил. Да, все верно. Вводим, значит, здесь все хорошо, можно регистрироваться с помощью социальных сетей. То есть много тонкостей, много мелочей, которые администратор проработал, и такого нет в других э, проектах. Нажимаем «Собрать доход». На вывод 1700 уже стало, было 900. Нажимаем, значит, «Вывести денежку». Здесь мы, значит, сумма выплат 1784. Я, кстати, уже с данного проекта вывел достаточное количество денег. Сейчас покажу вам сколько. Так, вот соответствующий звук прозвучал. Средства успешно выплачены. Переходим на кошелечек, заходим в него и появляется платеж 1784 рубля от проекта Dragon X. А, значит, вот я недавно докидывал денежку 44 тысячи. Вот я делал выплату одну. Dragon X 8134 рубля, 10 тысяч. Вторая выплата. И без проблем инстантом, то есть администратора нет такого, что у него миллионы на кошельках, все, он закрывает, собирается, все, и там создает новые проекты от нового имени. Странно, но он работает и продолжает создавать еще с каждым разом все лучше на планку, на, на ступеньку выше и выше проект. В связи с этим все больше и больше вкладов ведет. Не знаю, докуда оно так дорастет, но пока что все хорошо, нет никаких предпосылок ему не доверять. Все платится, абсолютно любые суммы. Все блогеры сюда заходят, все закидывают свои деньги. То есть нет такого, что я только зашел по листингу, практически все заходят э, за свои, потому что знают, что здесь можно заработать, что здесь можно приумножить. Я изначально закинул не так уж и много. А, я был тогда в дороге, как-то с телефона быстренько пополнил, и потом вот со временем, когда приехал, и снова-таки снова буду уезжать, это уже тема другого разговора, я докинул еще, смотрите, 79 717 рублей, 715 Вывел уже с помощью реферальных, значит, здесь показывается, вот 45 тысяч всего вывел, а реферальных 43 тысячи. То есть мои ребята вложили полмиллиона рублей. И это только начало, ребята, это только проекту 5 дней. А он отработает, я не хочу говорить, что там полгода, год, но тот же самый Tropic Birds, который вот предыдущий проект, уже работает 153 дня, что есть таки показатель, как работает данный админ. Я, значит, докинул денег и прокачал своего персонажа. Смотрите, есть такая тема, как калькулятор. И здесь показывается по 3 уровня у каждого дракона. Вот у меня один дракон первого уровня, это 17 тысяч. И второго я прокачал, вот, э, значит, 62 тысячи, того он мне обошелся. Третий уровень приносит 36,7%. То есть проценты здесь хорошо продуманы, не заоблачные, не нужно там 50% в месяц, 100% в месяц. То есть проект рассчитан на долгосрок, даже там в правилах где-то FAQ писалось, что здесь не будет баллов, проект будет работать до конца. А, есть классная тема в виде заданий, что здесь можно выполнять различные квесты, ребята зарабатывают на этом. Вот пишите видеообзор 50 рублей, вы сможете заработать. Есть э, серфинг, вот я так понимаю, в ближайшую там неделю-две появятся конкурсы, то есть можно будет вот в конкурсах там будут миллионы рублей от суммы. Сейчас вкладывают миллионы. В данном, на данном этапе я уже думаю проинвестировано более там 10 миллионов рублей. А вот когда конкурс появится, то будут еще вкуснее, конечно, там штуки. Есть различные бонусы. Я, если честно, даже сюда не заходил. Вот первый раз захожу вместе с вами, нажимаем на баннер. Идет переадресация снова-таки на их э, проект. Нажимаем ОК, бонус зачислен. Сколько мне было зачислено? 13 серебра ежедневный, за видеообзор, короче, друзья. Проект хороший, как говорится, топовый, огонь, лучший. Естественно, не забывайте о рисках, они есть в любом проекте, этого нельзя отрицать, потому что может быть и здесь кидок, может быть и не быть. То есть, ну кто не рискует, тот не зарабатывает, по-другому никак не скажешь. Обязательно прописывайте в настройках ваш пин-код, он нужен будет вам для вывода денег. И в реквизитах, собственно говоря, номера кошельков прописывайте. Это очень важно, чтобы у вас не было проблем с выводом. В принципе, я рассказал основные моменты. Ну, кроме всего этого, я в принципе, не знаю, стоит, не стоит говорить, что качественный проект, уникальный скрипт, уникальный дизайн, хорошая, мощная DDoS-защита. Данный проект уже пытались положить, как говорится, на лопатки, но этого не вышло. Там были буквально в несколько минут какие-то перебои. Все, проект работает, крутая защита, э, платится за это немало денег. И, собственно, мы имеем качественный продукт. Я думаю, я уже достаточно наговорил. Если было интересно, полезно, обязательно поддержите пальцем вверх, чтобы я не зря старался, то есть было неприятно. На этом все. Пишите свое мнение, сколько вы вложили. Обязательно подпишитесь на Телеграм. Здесь я провожу голосования различные, рассказываю о каких-то тонкостях. Вот там дивиденды в проекте 3 в одном. Скидываю вам заранее ссылки. То есть Телеграм-канал это очень крутая тема. Если вас там нет, подпишитесь, вы не пожалеете. И проголосуйте, сколько вы вложили в данный проект. вот смотрите, у меня 13 человек, которые вложили свыше 100 тысяч. То есть, э, ребята, возможно, не с моей команды, но вот такие вот вклады делают. Соответственно, проект хороший. Вам решать, вкладывать нет. Я вас не заставляю. Можете посмотреть мой инвестиционный портфель, кому интересно. Э, подобные суммы я вот вкладываю очень редко. Вот есть один вклад, вот второй такой крупный. На этом, в принципе, все. Желаю вам успехов, смотрите мои другие видеоролики и до скорых встреч в новых видео. Всем пока!